hello and welcome friends PowerPoint को खोलने का कीवर्ड क्या होता है सर ये पूछा गया है मुझसे आइए समझते हैं रन कमांड से कैसे पावर पॉइंट को खोलते हैं तो विंडोज बटन के साथ आपको आर बटन दबाना है विंडोज के साथ आर दबाना है और यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स नए नए होते हैं तो यहाँ पे टाइप करते हैं एम एस पावर पॉइंट ठीक है और एंटर करते हैं तो खुल खुल पे नहीं करता है तो अब फिर दूसरा ट्राई करते हैं वो कहते हैं खाली पावर पॉइंट लिख दिया जाए तो ये लिख देते हैं पावर और P O I N T point तब होता है ठीक है तब तब वो तरीका आजमाते हैं तब क्या है इसको बंद करो हटाओ फिर यहाँ से खोल लेते हैं तो यहाँ से तो खुल ही जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली आपको पावर पॉइंट टाइप करना है तो पावर पॉइंट तो आ ही जाएगा लेकिन सवाल है रन कमांड से खोलने का तो यहाँ पर विंडोज के साथ आर बटन आप प्रेस कीजिए और जैसे ही आप विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पावर पी तो यही वो कीवर्ड है जिसकी मदद से आप पावर पॉइंट को खोल सकते हैं आपको यही लिखना है विदाउट गैप केवल पावर पी एन टी लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए पावर पॉइंट ओपन हो जाता है तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप कीवर्ड के जरिए रन कमांड के थ्रू पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं थैंक यू